wone mo diyar on ganay kanda ganda inshallah de sanat kan go diakine na non se am hay way mone ya um, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a barkan da hankun kina ran barkan da kayan mu girka bai youtube channel wannan wa rakan ga tizar tech ayuba am insha Allah da hankun kan dar sai application phone kan borgin ga ni boli mo star star zabu an ga hinga bar mai ga star kan duma ni gaba am ni ga dia fo ngon kan kan da star cerwo ga an ah, ga dia fo ngon kan kan da bene ni ga dia fo ngon kan wana ita fa fo ngon mo kan wana imari wendo am insha Allah da hankun application phone kan da kan ga da sambu okul kan non gaba am um, day inshallah da nim gun video ganda ga no kan sine description dini a ah, no kan sine description nim go gundo de irga link ko gisara seno de na aram ko fruit place to ga sambu am um, inshallah da ga chamatkar ngate ga haiwa set application set sanmat kina charan se wada am um, amma da hun kuno tin kan sin tinai gin fongandi nim manda irse abone anima ah, abone irse wadin nim zingen haro sambir se wadin no ga na watun kaina video tayi da ke youtube warai kan da se kamantin dimi no lo am dingai mo ngo iru wana youtube channel banda ni go ga kanman abonner sen ma abonner sen ha wadno gino gabi wadno gino gabi kan ganum du videos bo bayan gada sai youtube channel wanda wara kan ga ti zarma ta ci ayuba am insha Allah da aram sirin yamma aram da sai like aram da sai like wadno gir videos no gabi kan aram to bor bobo am dai insha Allah wadin nan sai songo irin question tire wani video san mukina ci aran sai da insha Allah da idin da nisbe na kasin ne description ne chamin samat kan ta application sambu am to insha Allah da sanat kinna ci an sai da to nan wani assalamu alaikum kare cikin wani video ga um, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh am um, insha Allah wala samat ken kanda sa application kan ngin borgen ga ga bolli mo ton ton eh. wa do aywa ah, barma star barma dini am um, to insha Allah wala samat kar ngoni kai wana ka kam um, aywana ka ko tabulo charo ga no samat ah, kan ngoni am ni gen ga e ben gen ga e kanda insha wala samat kan ba application da gin temo kan ngin ga e bene wal ben ngin ga e ganda am to insha dai alter volume ngano application ngata application ma insha Allah da din furo play store ni hantum alter volume insha Allah kan this application sarmat kan go da ne din furo play store sarmat kan na ci aran se am to insha Allah din furo play store cin da din guna bayan nan kaga hantum wata dir ma hantum alt alter volume olta volim inshallah wada samat kan gona cinde ma lan sai inshallah samat kan gona dia day am dina lan sai acine samat kan gona gadi inga ne kan sa application no ah, wadu sai ina gorandi yar guys buga tirwo ma gorandi ko ine samat kan gona acinde na no kan sigina wapin derim fra application samat kan gona gadi yawo application fota acina kan dan sai am to inshallah da kan dan sai acine samat kan gona dia ya wadai dinna kar um dinna kan nangu dina wa ke sino kan gara nim ban inga sai nim ban application rawa dinga ran dinga application yusa amma insha Allah da dai ma kan sai sanot kan go diwa hello everyone um inshallah da digidi kan se talla ka talla wane wo kan se sa ni man bana se wani kan se kan se talla talla am to inshallah da kan kan go da cin da ma kan se ya wasan kan go ne dole in kan da cin da mun na nan am inshallah wala din kan ngon ngi benen ngo bal benen ngi ha tunis dat len ma kay inshallah wala din ha tu karaw de dum karnaw ni am to inshallah da ki te gen mo ba na famis ka ngram du gor mo ba ni ma non ngo rek ngram du goro and ngi ma no fondo ka ngram gor mo baran wa am to inshallah da ngi di application application ci ngi di application ngi na ngo len ma bon karaw sa mo kan ngo di wo am to den ka ngon ngi di nango hayo ki da bo den mi feri den ma ngi di nango ngi ma no allow den ma no allow am wona ya amonji kazan ngar mi fataga furo gadi hala aka walaska am to inshallah dai sanwar kan gona bi yawo dai am ngi dinga ya kan ta talla ko ne today i'm very happy to announce that question am to inshallah dai sanwar kan gona cin dai gona start dai application ce cin sanwar kidi kan nga ci aran seda hala ka son dai nir sai sino fondo tengere ma pami sin ngani am goro be mo ba hay wara a hala dai manino fondo tengere ngani hayu kan am goro zama hala irman banano wodi sai ngai sai gate हम तो इंशाल्लाह उन्हें सरमत करूँगा so वो सोए गुंडिया ala kawalaska. वाला सका a ka son dai stili ni se aska de mantina ir banano amma gin take fondi na bono talla kul bo gin du fondi nga peri a ah, inshallah mas kin gin sala re dinano permission a ah, dinano permission da samat kan go di dina no fondam gor mo bara samat ki charan sen dai I kind of know how to dance. Oh yeah? Show me your skills then. Right now? Yeah, why not? am tan so ngayram to dala du fon kam gor wala du fon kam gor am nala ka so ndey inir se kan ngasi ano fondo am goro nam say mam bana am to inshallah den bandi go o kan bon gin kar a den di dinin no fonda kan ngana dum hinga goran den goro kan bon gin kar ndey den ma kar हिंकांत आमचं नद मध्ये नकलला सर्व करंदी यावर आहे am tan sha Allah da na fayar gidi ngai na yi cabin sai wakan gidi sambu am dinga ba wakan gon ne harai charwaga insha Allah da dina kar ni gidi kan dan sai iso bai kana sai insha Allah wannan dinga di bene ngani kana sai insha Allah da dina karakin din gon mo da ni gidi dangare bene ngani kwandan sai san mutkan gon di yawo dai am ton ki diwone mo dier wonga nay kana ganda inshallah de sanat kan go di akini na non sai am highway mone ya am inshallah de kan ba ku non ngi subanira diwone ni ne kare bor bana go tallata te oh yeah show me your skills then yeah what amto inshallah wale sanu kan gona dir madi hala wona e kawala ska am hala ka son dai mana sam mun inshallah da dindi dina am no pam sin gram gormo bara a ah, da da gormo bara inshallah da ko ni da dum sam no e kan dan amma yo na ay mon di kan dar se zama irgi ga ferno ire ga tu ko no wodi se no a o te adin am inshallah da irgi tabat kan da no kan no be ga feri dina feri kan dan se igi no firi wana kan ne hunda no pam sin am gor won mo bara sanu kan gona diwo am day tan mat kay nderi cermin so wa ande non te ganam pami singram gon mo bala mo be gafe no ir be kana te mo tim tim wone am to inshallah day no dina gon ka mo do do me arab sinya dar mo video ga na ganam kan tuma bone dar ma kare sai aram dinga haro samne sai wodi no gana wa kin video sai dai ka youtube wore kan dan sai am wir gar fongar mo ko daram sinya maram dare sai laki wodi no gir video zo no gabi kan ganam do to morbo do wodi no gir mo no gabi kan ganam e mo do video bo be ngadan video zo wone banda am to nan woni na assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kare ni cer ko bari woni video sai